日本総合神秘学術委員会にようこそ。日本総合神秘学術委員会とは、1956年に課教員任三郎氏によって発足した、異常現象の調査及び超常的な技術の向上発達を目的とした非公式の日本の国立アカデミーです。 多数の要注意団体の研究員が JGMAC に属しており、高い成果が見込めるプロジェクトに多額の資金援助が確認されていることから、アノマリーの兵器化を目論んでいると考えられています。その他にも脅威性のあるオブジェクトをサンプルとして保有し、GOI に貸し出していることが確認されています。 JGMAC の構成員は8万人以上と言われ、その中で議会は構成員の中から選出された365人の委員によって構成され、組織の制定などを行う立法機関です。機関の代表を務める委員長と副委員長は3年の任期を終えると、次期委員長を選ぶための選挙を実施されるため、常に動向を監視する必要があります。 過去に気候の監視下に置くために工作員による派遣を試みましたが、全て失敗に終わっています。また、JGMAC は未知の科学を駆使した脅威あるオブジェクトの操作を行う鑑定部用、新規オブジェクト製造に関する勧告や提言を行う監査部用、政府機関や団体組織の調査は密定部用の3つの部門を運営しています。 JGMAC の初代委員長である科教員任三郎氏は、第二次世界大戦中に陸軍科学研究所で研究員として配属されました。1940年9月27日の日独遺産国同盟締結に合わせ、日本陸軍は GARD との科学技術協定が締結されたことで、オブジェクトの兵器開発に取り組むこととなりました。いくつかは実用可能なアノマリーとして戦線に投入し、 中華民国に甚大な被害をもたらしました。終戦後、華教院任三郎氏は生物兵器や人体実験を行った主犯格として軍事裁判にかけられましたが、東京大空襲が行われた1945年4月13日に日本橋区で華教院任三郎氏と思われる身元不明の死体があったことから、戦死として取り扱われ、控訴棄却判決が下されました。 1951年に生存が確認され、同年11月30日に MST、シエラ、エイト、サンダウナーズによって確保されました。当時の記録ではインタビューに協力的であったことから、1953年5月24日をもって釈放し、MST、シエラ、エイトのメンバー3名による調査が継続的に行われましたが、日本政府や GARD との関わり りが確認できず、1955年に調査を終了しました。AGMAC の発足には様々な疑惑があり、現在に至るまで明らかになっていません。鑑定舞踊は、主に科学や自然界に関連のある自然法則に反した物体や異常現象の捜索と、研究及び鑑定を行う調査機関です。 常に厳密に危害がないか精査を行います。有用可能なものは保管し、危害あると判断されたものは撤去を行い、国民の安全と安心を確保するのが官邸奉行の役割です。官邸奉行の存在は安土桃山時代、またハ江戸時代からあると言われており、数百年以上にわたる歴史があります。しかし、大正9年に他国と兵器発達を対抗するために一度解体されました。 その後、昭和22年に再建され、日本総合神秘学術委員会が設立した昭和31年に管理下に置かれる形で一元化されました。鑑定奉行はアノマリーに関する重要事項を審議し、日本政府や企業に勧告や提言を行う機関です。時に JCGNS が取り扱えない未知の現象や生物を企業に引き渡すための橋渡しの役割を担うことがあります。 この世界には科学で説明できない未知の現象や生物が存在し、我々は新たな科学の発展のため、アノマリーを正しく活用し、認知させるのが鑑定奉行の役割です。密定奉行は、情報のスペシャリストたちによって構成された機関であり、傍聴捜査や妨害工作など多岐にわたる活動をし、状況に応じて重要人物の暗殺やサンプルの破壊なども行います。 我々の担当は主に調査、情報、工作、回収の4つを任務を担い、企業の情勢の安定化と敵対組織の壊滅が日程奉行の役割です。委員評議会とは、現職の委員長及び副委員長が機能不全に陥った際に開かれる理事会です。 出席者は過去に JCGNS の委員長と副委員長を務めた人物で構成されており、出席者全員が議会の全権限を行使できます。ここの存在は RPC 機構国際理事会の北米と日本の代表者だけが知っています。